here we go. So, यो एपिसोडमा चाहिँ म विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा एडभर्टाइज गरिसकेको पोस्टलाई कसरी एडिट गर्ने होइन त्यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ राइट सो फेसबुकमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रमोट गरिसक्नु भएको छ र त्यो चाहिँ तपाईँको पोस्टमा चाहिँ केही मिस्टेक छ कमी कमजोरी छ अथवा ग्राफिक्स मिलेको छैन अथवा चाहिँ टेक्स्ट मिलेको छैन लिङ्क मिलेको छैन तपाईँको चाहिँ चेन्ज गर्नु छ तर त्यो चेन्ज गर्नको लागि डाइरेक्ट त फेसबुकले तपाईँलाई चाहिँ अप्सन दिँदैन right so Facebook paid promotion दुई किसिमले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ र हामीले अघिल्लो एपिसोडमा सिकेको पनि छौँ राइट त्यो कुन कुन कुन कुन वेबाट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पोस्ट डाइरेक्ट तपाईँको पेजबाट चाहिँ पेज बुस्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ एप म्यानेजरबाट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले हेरि नै सक्नुभएको छ आजको यो एपिसोडमा चाहिँ यो पेड प्रमोसनलाई भन्दा पनि तपाईँको पेड गरिसकेको प्रमोट गरिसकेको चाहिँ तपाईँको पोस्टलाई चाहिँ एडिट गर्नु परेको खण्डमा कसरी एडिट गर्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ म त्यही नै कुरा यो एपिसोडमा चाहिँ सिकाउँछु फर इक्जाम्पल यो पोस्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भइसकेको छ तपाईँको चाहिँ प्रमोट भइसकेको छ र यो बुस्ट भएको छैन होइन बुस्ट गरेको छैन यो चाहिँ भित्रपट्टि एड म्यानेजरबाट चाहिँ प्रमोट गरेको चाहिँ के हो त पोस्ट छ होइन किनभने बुस्ट गरेको भए त यहाँ सबै देखाउँथ्यो यो चाहिँ भित्रबाट गरेको हुनाले यो किसिमको देखाएको छ अब यो यसमा चाहिँ केही कुराहरू चेन्ज गर्नु छ लाइक सपोज तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँले आफ्नो प्रमोट गर्नुभएको छ बुस्ट गर्नुभएको छ भने कुनैको त एडिट अप्सन नै देखाउँदैन सुरुमा नै कसैको एडिट अप्सन देखाउँछ लेट सपोज यहाँ एडिट अप्सन त देखाछ तर अब यसलाई चाहिँ म यो लिङ्कलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु होइन लेट सपोज यो लिङ्कलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो राइट अब यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो अब यो भन्छ त मान्छ कि मान्दैन हेर्नुहोस् है के भन्छ त you do not have the permission to edit this promoted post भनेर भनेको छ अब यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप अगाडि देखाउँछु सो तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोला सो अब सबभन्दा फ्रेसमा तपाईँ के गर्नु पऱ्यो तपाईँ चाहिँ आफ्नो एड म्यानेजरमा जानु पऱ्यो राइट एड म्यानेजरमा गइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो एड म्यानेजर त तपाईँले पक्कै पनि थाहा छ यहाँ माथिपट्टि तपाईँको चाहिँ एड म्यानेजर यहाँबाट तपाईँ जानु भएन भने पनि कहाँ देखाउँछ त यता फेसबुकको थ्रुबाट पनि तपाईँको चाहिँ देखाउँछ होइन एड म्यानेजर तपाईँ जानुभयो एड म्यानेजरमा गइसके पछाडि यो चाहिँ म चाहिँ एडिट गर्न चाहन्छु होइन अब एडिट गर्ने अप्सनमा गयो होइन अनि तपाईँले चाहिँ यो एडिट गर्ने अप्सनमा गइसके पछाडि तपाईँले यो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा अब हामीले एडिट गर्नुपर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि पोस्ट एडिट गर्नुपर्ने हो भित्रको एड क्याम्पेन केही हामीले एडिट गर्नु छैन है भित्रको यो एड क्याम्पेनहरू तपाईँको चाहिँ यो ठिक छ सबै कुरा ठिक छ तर हामीले चाहिँ एडिट गर्न चाहेको के थियो त भन्दाखेरि हामीले चाहेको त पोस्ट हो सो यो पोस्टमा तपाईँ जाने राइट यो पोस्टमा तपाईँ जाने र पोस्टमा तपाईँ गइसके पछाडि अब तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि यो यो एडिट गर्नु छ मलाई त होइन सो तपाईँहरूको पनि यस्तै भित्रपट्टि पोस्ट गरिसकेको छ एडिट गर्नु होला अब यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ है डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ र डुप्लिकेट गरिसके पछाडि अब यो डुप्लिकेट हुँदैछ ओके सो डुप्लिकेट भयो यो डुप्लिकेट भयो राइट अब यो डुप्लिकेट भयो होइन सो अब यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो है सो चेन्ज गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ यो त कपी भयो डुप्लिकेट नै भयो दुईवटा अप्सन आयो होइन तपाईँको दुईवटा अप्सन आयो अब तपाईँले चाहिँ यो रियललाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ राइट यसरी टक्क चाहिँ डिलिट गरिदिनुहोस् अब यो डिलिट गरिसके पछाडि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो डिलिट हुँदैछ डिलिट हुँदैछ डिलिट भयो होइन अब यो डिलिट भइसके पछाडि तपाईँ कहाँ जानुहोस् अब यो पेजलाई म रिफ्रेस गरिदिन्छु अघि हाम्रो चाहिँ के थियो त तपाईँको चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ देखाइरहेको थियो अब जाउँ त कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है त सो यहाँ माथिपट्टि तपाईँको चाहिँ अप्सनमा जाने एडिट पोस्टमा जाने एडिट पोस्टमा गइसके पछाडि अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो चाहिँ लिङ्क रिप्लेस गर्नु थियो म चाहिँ यो लिङ्क रिप्लेस गर्थेँ होइन एभ्रिथिङ इज फाइन सो अब यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् राइट नट नाउ भयो डन होइन अघि के थियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रमोट छ एडिट गर्न मिल्दैन भनेको थियो होइन अहिले डन अब कहाँ जाने तपाईँ अब यसलाई तपाईँले क्लिक गर्ने यो तपाईँको चाहिँ कपी वेबिनारलाई क्लिक गर्ने अब यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यहाँ पनि चेन्ज भएर आएको छ होइन तपाईँको यो सानोमा चाहिँ भित्रपट्टि देखाएको छ गुगल तपाईँको मिट लिङ्क भनेर अघि जुम लिङ्क थियो मिट लिङ्क भएर आएको छ अब यति गरिसके पछाडि यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ राइट भेरी सिम्पल राइट यो जान्नेको लागि भेरी सिम्पल पनि छ फेरि नजान्नेको लागि धेरै कम्प्लिकेटेड पनि छ है सो थोरै तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ यसरी हेर्नुहोला विचार गर्नुहोला सो यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई विशेष गरेर आफ्नो फेसबुक प्रमोट गरिसकेको पोस्टलाई कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ विशेष गरेर एड म्यानेजरको थ्रुबाट होइन एड म्यानेजरको थ्रुबाट तपाईँले प्रमोट गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्नु पर्नेछ पोस्ट चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ बुस्ट गरिसकेको छ मन परेको छैन ग्राफिक्स मन परेन पछि गएर लिङ्क चेन्ज गर्नु पऱ्यो टेक्स्ट चेन्ज गर्नु पऱ्यो केही चेन्ज कल नम्बर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यो हिसाबले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अब बाँकी यहीसँग थोरै अब जोडेर कुरा गर्नु पऱ्यो भने जस्तो तपाईँको चाहिँ अरू अब एडहरू पनि सिम्पली यसरी नै एड के अरे तपाईँले चाहिँ के गर्ने हो त एडिट गर्ने हो है त जो तपाईँको चाहिँ अब पोस्ट बाहेक भित्रको चाहिँ एड क्याम्पेनहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिलेको छैन भने यो हिसाबले नै तपाईँ आएर यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ लोकेसन एजको कुराहरू पोस्ट कुन कुनमा गर्ने कुराहरू यसरी नै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ एड म्यानेजरमा आएर so thank you so much hope तपाईँहरूको लागि यो युजफुल भिडियो भयो हामी अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ thank you so much everyone have a great time there